price. 知道还有。 mo dati? Oo, umulan. Umulan? Exchange tayo. Exchange tayo. Okay. May ikaw, may ikaw. Go, thank you. Wala. Unti lang. Nagbibigyan? Yeah. Some of them. Can I try the... No, this one. Mm. Baka pa, baka lang kayo. Ang sarap yung kimchi nila. Sarap. Kesa sa ano? Rom No? Pero walang lasa yung saramba. Ganito kasi dapat ko, yung parang alam mo siksik yung ano. Di ba? Walang, walang, walang masyado. Kailangan ko matu... Kuya, kaya nga. Hmm? Kailangan ko matutunan yan. May sauce po kayo? Like spicy sauce? Chili paste lang, ma'am? Ah, uh, uh, pwede po. Additional na 10 pesos, ma'am? Additional. Sige lang. Sige lang. Mm. Ito na. Ito na. Isa. Pati ah, chili paste mo, Ikaw? I have two. pala, oh. Andun pa yung tubig sa ano May tubig pa Ah, nakabukas na. Meron pa dun dalawang coke at saka isang ice cream na hindi pa nakabukas. Dalawa. Hati lang ang agad. Okay lang. pati Okay. ako. Film homework. You're welcome. Someone picked up. Mm. Go grab Sí, ¿qué pasa? ¿Qué se va? Pero no la papa. Pero la cae. ¿Cómo que me Hindi na napansin yung oras. Mm. Dapat pala. Parang bitin yun. Eh. Yung tirada, nagaya na sila, kumain na pala tayo agad. Hindi, ah, kanina, nandun sa ano. Ano yun? Kasi, ay, kasi yung kanina, mga na, mga nasa 8.30 na yata yun. Tapos magde-dep store pa tayo. So yung mga dep store naman, late naman sa sarado yung Mm. Sila mga para nagpapakapakap. Kaya nga. Bukas pa yung Burger King, pero sabi niya chicken. Dalawa ko. Chicken burger na nila available. Kaya lahat ano dyan sa'yo. Wala kasing tao, no? next time ano na ulit natin. Kaya nga. Oh, pwede naman tayo. Wala na next time, sir. Better. Better. Kaya nga. Pero sa burger. Kasi rice. Tulog agad to. Oo. Ba? Depende. Gusto ko lang yung 500 ah. Gusto ko pala nakatulog. Kapal. Sinagatan niya tapos nilagyan niya dito. Nagpapikit-pikit. Habang nagbabiya. Hindi talaga, hindi talaga kaya. Tinabi talaga namin dati, no? Oo, sa dugay ko eh. Ewe? Uminom kasi pa kasi kami. Yes, ano lang, balikan lang kami. Ewe? Private po. Hmm.